Hola i benvinguts a un nou capítol de Projectes Recuperats. I sí, el d'avui és One Piece. I sí, és un projecte recuperat. Sabeu per què? Doncs ara us ho explicaré. Endavant el vídeo. Va començar quan vam veure la pel·lícula dels Quatre Fantàstics i vam veure com allargava el braç i el passava per sota la porta. I nosaltres vam dir, això això d'allargar el braç nosaltres ho sabem fer i no cal fer-ho amb efectes digitals ni res d'això. Aleshores el que vam fer va decidir fer un curs que ja no sé un pare que resultava que era una persona que tenia poder, que va tocar una cosa tòxica que en realitat era roba i aleshores se li va a, tenia els poders de poder allargar el braç i ho vam fer amb la càmera aquí i anar fent així uh! aleshores podia allargar el braç i més tard se'ns va acudir la idea de fer... El Roger em va trucar i em va dir que faríem un curs de vampirs. Ei, Ricard! Que farem una paròdia de, de vampirs. Una paròdia de, de vampirs? No, ho has entès malament. De vampirs però jo ho vaig escoltar malament, perquè en realitat era un curt de One Piece i que tenia aquest efecte de llargar el braç, i per això és un projecte recuperat. Doncs, doncs això ha estat tot l'explicació del vídeo recuperat. Si no heu vist l'original de One Piece, bueno, el que, la nostra versió la podeu veure per aquí, no sé on. Soc Renxi Vidal i fins al pròxim vídeo, adeu i em podeu veure